práctico número 2.1. Eh, Como parte de un plan para realizar las ventas de empresas empresa del sur de Estados Unidos, se requiere identificar las siguientes ciudades con más de 180.000 habitantes. Tenemos que identificar ciudades con más de 180.000 habitantes donde podría instalarse de ciudad que también deben estar situados en los, estados donde las vetas no deben una la salida anterior. ¿Ok? vamos a crear primeramente los layers. Aquí tenemos el orden que tienen que hacer. Primero, aquí, state Tamam bakalım Davos Squad Sales Yapıyoruz Studio Squad Sales sales ¿no? Salen, quita estas Y estos cuadros. mismo añadimos okay. <clears throat> Aquí tenemos los... Ahora vamos a buscar... Dice... Mm, ciudades con más de 180.000 habitantes. Ciudades con más de 180.000 habitantes. Entonces vamos aquí, este, ciudades de Estados Unidos. Esto y aquí tiene que haber una columna, un campo, donde hable la población, en este caso, este de aquí. Bueno, recordemos que no sabemos cuántos, cuántas ciudades habrá, debe haber un mínimo más de 50. 50 estados, no Bueno, <clears throat> entonces se la para atributo También Más. mayor. Mayor. También habitantes. Jesus. Bueno, como verán, ahora tenemos eh, los estados que están en el intervalo menor. Y eso tiene que ser interceptado con estos, estas otras ciudades. que tienen eh, más de 180.000 habitantes hay que hacer una selección entre los dos. Hacer una intercepción, en otras palabras. Ok. Entonces, tenemos aquí. Acá. Primero vamos a quitar la selección. Y ahora sí. Escogemos esto queremos que salgan, que ciudades y este que es el intervalo menor y acá ponemos la primera opción que es esta si está correcto le damos ok ahí tenemos las ciudades que mm, si vemos la tabla representan solo 10 de las 92 que había. Okay, entonces en esas 10 ciudades podemos crear centros de distribución y vamos a crear aquí una nueva un nuevo layer con esta selección y le vamos a poner como nombre mil habitantes y intervalo menor ahí está entonces estas ciudades serían la respuesta podemos cambiar el color para que se norte nuestra eh, un poquito más a ver eh, vamos a poner este verde acá ahí está muy grande chequemos un poco ok la selección y podemos ver cuáles son eso sería sería todo lo que tiene que ver con eh, la, el práctico 2.1